Cuba azan sikit. Pak cik nak tanya, semayang jenazah berapa rakaat? Satu. Uh, semayang jenazah ada dua rakaat. Rakaat pertama tujuh kali takbir. Itu semayang raya gila. Dia kata -dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu pastinya cuy ya. Seperti biasa selalunya saya cakap, jaga kesehatan cuy. Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy. Oke, sudah cukup lama banget kita nggak melihat atau mendengarkan ya motivasi e, ceramah agama dari Ustadz Samsul Debacu ya. Sudah dua minggu ya, sudah dua minggu lebih kayaknya cuy. Sudah lebih daripada dua minggu gitu cuy. Intinya kita kangen juga gitu ya mendengarkan suara Ustaz gitu ya. Jujur aja saya itu kangen aja mendengarkan suara Ustaz itu. Walaupun ceramahnya banyak diulang-ulang, tapi tak jadi masalah buat saya cuy. Ya tak jadi masalah buat saya dan koram pun pasti merasakan hal yang sama dengan saya cuy ya, memang karena basicnya ya kita suka dengan Ustadz Samsul Debat gitu ya. Jadi walaupun uh, ceramah itu diulang-ulang gitu ya, tetap aja kita suka gitu ya. Di sini saya mendapatkan video langsung saya ambil dari video Ustadz ya. Uh, di sini judulnya adalah Samsul Debat anak Ustadz Lawa. Oke sebelum kita lanjut cuy, mohon maaf banget untuk kali ini videonya mau tidak mau saya harus bagi dua cuy ya. Mohon maaf banget saya bagi dua karena setelah saya mereaksinya kemarin full itu ternyata banyak lagi yang mengeluh gitu ya saya memutuskan untuk membagi dua cuy ya tapi saya mereaksinya itu dalam satu hari setelah saya buat video ini saya istirahat satu jam entah itu saya makan atau bagaimana nanti saya lanjut lagi gitu cuy begitu cuy ya oke langsung aja cuy ya tanpa berlama-lama karena durasi panjang sangat jom kita tengok videonya Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3, 2, 1. Peng. Oke. Okay. Eh, banyak banyak ini cuy. Tepuk tangannya rame ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون, ولو كره المسلمون. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa al-'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kata atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pengerusi acara Panjang betul dia nak perkenalkan saya Terbelit-terbelit lidah dia <laughs> Terbelit Macam-macam dah lawak taklah ha dah mau keluar Kan? <laughs> Terima kasih banyak Itu juga Tuan Haji Akram Selaku orang kuat hari ini kan? Orang kuat Bahagian ah, Ketua Amno Bahagian Kudat soalnya sahabat saya Saudara yang dah melumus tungkus nak bawa saya <laughs> berjanji dengan orang kudat beberapa bulan nak bawa, nak bawa, nak bawa malam ni dapat dia bawa saya begitu juga pemimpin tempatan begitu juga persatuan dakwah tadi terima kasih banyak baju batik lawa <laughs> kan lain kali bagilah saya satu ha, <laughs> barulah saya pakai sama mana lain kali bagi kan seterusnya semua yang hadir malam ni ya Allah ramai betul saya tak sangka lah di mana sih? Malam ni saya kira tak kurang 10,000 ribu. Uh, ramai banget. Sebab saya kira yang lalu lalang dekat luar ni pun saya kira juga. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Kata adat banyak kiasan. Ditujuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan. dirantangkan memang takkan faham kalau tak, tak direnungkan. Asik. Jadi apa juga yang saya sampai itu kadang-kadang ada maksud yang tersirat. <laughs> Dan malam ini saya rasa lain macam sebab duduk dekat sofa macam ni. Ya, ya, beda. Tampil beda gitu. Saya rasa macam Kazim nak duduk sini. <laughs> Kazim. Mak Samsul debat, dia tak boleh duduk. Dia macam menyangkung, dia tinggi. Ya. Oh. Tapi tak apalah. Dia lagi bila duduk lagi lama dia ceramah. <laughs> Dia minta kunci pintu tu jangan boleh siapa keluar. Jadi dengan Jadi penasaran dan tempatnya di mana ni cuy? Banyak malam ni dengan suasana. Terima kasih orang kudat. InsyaAllah. Hmm? Janganlah malam ni. Orang apa? Orang kudat? Kudat itu di mana cuy? Ini jadi malam yang terakhir untuk kita bertemu mudah-mudahan kita buat lagi lepas ni saya dah cakap dengan Pian tadi lepas ni mungkin dalam 2-3 bulan lagi kita buat pula dekat Kudat dua Syamsul Kudat Syamsul Demat dengan Syamsul Rau Rau Syamsul tu saya janji dengan Pian tu insyaAllah ya ha. tapi siaplah tiket flight semua <laughs> Apa pun tuan-tuan dan puan malam ni kita cerita tentang membina keluarga sunnah. Tahu tak? Hak sekarang ini masalah keluarga di Malaysia semakin meruncing. Di Malaysia sekarang satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Bayangkan satu pasangan bercerai setiap 13 minit malahan agak teruk lagi waktu PKP tempoh ni. Ya ya waktu teruk. PKP, masa masa PKP. Macam-macam isu. Jadi tidak ada orang yang bila berkahwin dia nak membina keluarga ni tak ada siapa yang nak membina keluarga tu dia nak membina keluarga yang tak bahagia. Semua orang nak membina keluarga yang bahagia dan kalau nak bahagia kata Nabi Nabi pernah beritahu setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya itulah al-Quran dan sunnahku maknanya dua-dua ni kena ada dalam rumah tangga tiga perkara tak boleh helak pertama nak bahagia mestilah dengan syariat Islam tak ada cara lain okay. pakailah teori motivasi keluarga luar negara yang barat tu pakai-pakai motivasi mesti dia akan merujuk pada syariat Islam yang betul-betul selamat satu kedua tidak ada pasangan yang kenal dengan pasangannya melainkan ianya merupakan proses berterusan proses berterusan tu sebab ada orang-orang ni dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kahwin masih keluar lagi ayat aku tak faham betul dengan isteri aku <laughs> yang isterinya pula cakap apa nak jadi dengan orang tua kayaknya orang tua ni nak apa pun aku tak faham kejap nak kopi, kejap nak teh, kejap nak ini. Ya Allah. Menopause apa jantan dia kata. Dia marah. Sebab mengenali itu proses berterusan. Apatah lagi perempuan berubah-ubah watak, berubah-ubah emosi. Yeah, ya. nak nak pula setiap high. bulan orang perempuan didatangi yeah. satu masalah ABC. <laughs> Allah bagi cuti. Bila cuti dia emosi terganggu banyak senak keluar akhirnya. <laughs> Aduh. Kemudian salahkan lelaki. Kan? Jadi proses mengenali berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Betul. Maka, Nabi bagi guideline. Nak membina rumah tangga, ada empat yang kita kena tengok, Nabi kata. Yang pertama tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Kan sebab nak mengadap dia bukan sehari dua. Kalau hari pertama dah tengok muka dia, ya Allah muka dia. <laughs> Macam mana nak hidup 10 tahun, 20 tahun? Sehari pun habis aku. Alah muka dia. <laughs> Kenapa dengan Orang tua-tua dulu-dulu Sebelum lagi zaman Tuan Haji Akram Sebelum lagi Sebelum lagi ha, Mungkin zaman ayah anda Ayah anda ni dulu Kadang-kadang kenal pun tidak perempuan tu Ya siapa? pada masa itu cik Orang tua-tua dulu bersanding Muka ada tirai ya, Ditutup gitu ya Ditutup dulu-dulu katanya ya. Bila bersanding tu Orang lelaki tinjau Bila dia tinjau, nampak tai lalat. Tai lalat. Tai lalat. Ada apa Malam lah? pertama buka tirai. Ya Allah, aku tahu. <laughs> Tapi, ya. bahagia hidup. Betul tak? Nah ini orang dulu dulu ya orang dulu dulu tuh walaupun mereka tuh pacarannya agak singkat Ada yang tak pernah pacaran sama sekali dulu-dulu cuy ya Saya ini saya dengar cerita dari nenek Ato dulu-dulu lah Waktu dulu katanya tuh mereka tak pacaran gitu Mereka di, dijodohkan, <laughs> dipertemukan langsung saja Tapi buktinya eh, setia gitu ya Atau memang sistem dulu-dulu dan sekarang itu beda ya ya zaman sudah berubah ya ya itu sih Nabi zaman. pesan tengok li jamaliha pertama tengok kecantikan dia tetapi tetapi kecantikan ini subjektif hmm, betul cantik dekat Tuan Haji Akram tak cantik dekat pian hmm, yeah. Ya. cantik kat pian tak cantik kat saya contoh orang cakap ni lofa lawa saya biasa eh <laughs> kan tu sebab saya tak berebut dengan dia gone saya okey je oh, kan Maknanya Allah maha kuasa Allah Allah bagi ikan mata kita tak sama Ya yeah, penglihatan uh, uh. kita beda-beda <laughs> Betul <laughs> Makan macam contoh kan Tuan Haji Akram Mungkin dia punya pandang tu Dia suka muka yang macam Zaitun Samion lain. Zaitun nama Zaitun Agaknya lah. Lama betul Kan? Mungkin lain. Mata orang berbeza-beza tu sebab kalau kita pergi dekat pekan kudat tu kita tengok. <laughs> tengok dekat bandar kudat tu kita tengok. Ya Allah, bininya lawa, suaminya muka merayau. <laughs> Apa? Hmm. kalau kita pergi dekat pekan kudat tu kita tengok. <laughs> Tengok dekat bandar kudak tu kita tengok. Ya Allah, bininya lawa, suaminya muka merayau. Ber mer berayau ah, eh, merayau, merayau itu artinya apa ya? Saya pernah dengar itu merayau, merayau tapi bukan kayak itu kata kata jelek gitu? Merayau. Merak. Dia tengok, ya Allah suaminya handsome. Yang tu betul ke bininya ke mak dia? <laughs> sampai macam tu sekali sebab Allah bagi mata kita tak sama itulah maha kuasa Allah pertama li jamaliha kedua tengok apa tengok juga lima liha tengok kekayaan harta dia bukan sebab kita nak kerja dengan dia tengok kedudukan dia macam mana yang ketiga tengok dari segi apa tengok dari segi dinasabiha atau lihasabiha tengok keturunannya oh keturunan kirain agama dia keturunan dusun ni keturunan sungai ni keturunan Melayu Samsul Debat belah mak di Jawa belah ayah Minang. dia Minang Minang tu muka Samsul Debat macam pen Asia Jawa campur Minang jadi Jana Jana lah janji ada bunyi <laughs> yang penting ha. ada bunyi Bukan. Maksud keturunan tu bukan keturunan itu. Tapi maksud keturunan tu adalah tengok keturunan itu yang baik-baik. Okey. Keturunannya orang baik-baik. Ayahnya imam, abangnya ustaz, adiknya tu tahfiz, contoh Uy, <laughs> macam itu. Perfect banget. Dan yang keempat, Nabi kata tengok lidi niha, tengok agama dia. Ah, agama. Hmm agama yang paling penting sih. Tengok agama. Kan? Dan Nabi kata kalau tak ada keempat-empat paling tidak tengok agama dia. Sebab apa? Ya, Muka tak cantik boleh ejas. <laughs> boleh ejas. Ambil tu tonyoh krim tu hari-hari lama-lama <laughs> putih. Macam orang perempuan lah. Sebelum tidur rambut kembang budak sejuk. <laughs> Dengan harapan hari-hari jadi lawak Campur Dengan... juga rupanya. <laughs> dengan harapan kan keturunan tak apalah dia keturunan yang tak baik pun mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul kita dapat membentuk keluarga yang baik dan begitu juga yang ketiga kalau dari segi hartanya dia mungkin orang susah mungkin dengan ketaatan pada Allah dan Rasul Allah murahkan rezekinya sehingga menjadi sehingga menjadi keluarga yang bolehlah hidup dengan aman dan selesa. Amin, amin. Tu sebab ada satu ustaz tu. Kan, ada satu ustaz ni. Dia ada anak perempuan lawa betul anak perempuannya. Hmm. Lelaki ni pula jahat macam mana pun dia nak suami yang baik-baik eh dia nak isterinya yang baik-baik dia ni pula perangai macam macam mana cakap syaitan rajin tapi dia nak isterinya yang bertudung labuh. Sekali dia nampak anak ustaz ni. Ya Allah lawa betul budak perempuan ni. Dia oh, bercakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan ni baik. Saya nak kahwin dengan awak boleh? Astagfirullah. Saya tak tahu kena tanya ayah saya dulu. Ha, mana rumah awak? Ah, dekat depan sana. Ha, tunjukkan saya. Dia pun ikut belakang. Dia teringat ada satu kuliah tu yang yang perangai teruk tadi dia ada satu kuliah dia pernah pergi dia teringat kisah Nabi Musa AS bila berjalan belakang perempuan dia perempuan tu berjalan belakang dia sebab takut tergugat iman dia dia pula cakap adik adik boleh tak jalan kat belakang tunjukkan jalan kat saya jangan duduk kat depan saya takut tergugat iman saya hmm. yang perempuan tu pula adikah dia jodoh <laughs> Cepat banget terpengaruh. Ha, ha rumah yang mana? Tu depan sikit nanti nampak bomong warna biru tu. Yang tu. Okey okey okey. Dalam perjalanan dia kata, "Ayah buat apa sekarang?" "Ayah pencen." "Pencen? Ayah tak kerja ke?" "Tak. Ayah pencen apa?" "Pencen pejabat agama." "Pejabat agama?" Sekarang ayah buat apa? Ayah jadi imam satu kat kampung. Oh. Imam satu. <laughs> Oh, imam. Ya aku. Oh, pernah dengar ini, Jay. Tak apa, tak apa. Rumah ni mana? Bumbu biru. Tapi tak sudah apa. lama banget. Awak pergi dulu. Kejap lagi saya datang dia rupanya keluar pergi ke kedai cari baju jubah cari seban sebesar bakul seban kepala sampai dekat rumah imam ni tadi dia menyambar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa pula lah baik dia salam cium tangan imam ni berjilat <laughs> jilat dong la ilah Allah teruk betul budak ni apa masalah kau ni budak Eh janganlah berdiri, ada tempat kosong lagi. Cuba cari meh. Ha, siapa yang ni tengok ada tempat kosong ni. Ya Allah ramai betul. Kat luar dah berusuh-usuh tak boleh masuk. Tu dekat tangga-tangga tu boleh duduk lagi. Ini ya, tempatnya ha, duduk, dalam ruangan dalam. atau gimana sih? sini ada tangga, belah sana ada tangga. Boleh masuk eh. Ini kayaknya ha. gedung Mana yang besar kosong ini. Tolong angkat tangan tempat dia ada kosong. Angkat tangan tempat ha, tu. Mana yang nak duduk? Ah ha, sini ada kosong lagi. Ah ha, mari mari mari. Eh, ramai di sini orang. Ah ha. Macam mana nak tengok Samsung debat dekat-dekat Bersatu ngau dia tu Bersatu <laughs> Dia cakap betul ke Samsung debat tu Suara macam dia dah dia kan. Oh ada belakang ni <laughs> Baru sadar di belakang ada Oh cepat lah Kadang-kadang saya tutup dia buka ni Ya Ha, jadi dia pun ikut tadi dia sampai hmm. tadi salam cium tangan tadi. Besar ini. Assalamualaikum Pak Cik. Dia saya berhasrat nak bernikah dengan anak Pak Cik. orang yang kuat agama ni dia kata apa beginilah kalau dah itu jodoh anak Pak Cik, terima Boy, langsung. Seronok lah. <laughs> langsung diterima dapat di sini. yang baik lawa tudung labuh sopan santun lawa betul-betul kemudian bila kahwin masalahnya dia tak nak semayang dekat rumah yeah, Takut bapak lah. mentuanya tahu Dia tak dia, pandai semayang <laughs> Dia ke, dia ke masjid Asal waktu semayang pergi masjid <laughs> Bagus dia Waktu semayang pergi masjid Subuh, zuhur, asal, maghrib, isyak masjid Bapak mentuanya pun datang waktu bertugas saja yeah. <laughs> Bapak mentuanya minggu tu jaga maghrib Maghrib lah Minggu depan tu bapak mentua tu jaga zuhur dengan asal Zuhur asal lah. dia tiap-tiap waktu datang yeah. sekali satu hari tu bapak mentua dia beritahu malam ni maghrib tak payah semayang ke masjid semayang ke rumah <laughs> ditahan dia isterinya pun pesan abang abang jaga-jaga tau takut malam ni abang kena jadi imam apa pula bapak kau imam biarlah dia jadi imam saya ingatkan aja manalah tahu Mana oh, ah, tak, tak, tak, tak, tak. dia jadi imam dekat Serambi tahu Serambi di sini panggil Serambi juga Serambi musolah ya dekat ruang anjung tamu rumah tu nak tempat nak semayang tu ya Serambi ayahnya musolah di rumah ya? Allahu Akbar Allahu Akbar azan orang tua ni jadi dia kata tak boleh jadi ni kejap lagi dia habis azan aku ikomat <laughs> kalau tidak kan aku jadi imam ni sekarang Iya, iya, iya. Sampai la ilaha illallah. Ya. Habis. Berair mata. Baru dia nak kamat. Ah, tak payah. Papa betul dia. Tepi. Papa betul dia. Allah Akbar, Allah Akbar. Berarti dia yang imam. Surah nama Muhammad Rasulullah. Al-Salati al-Falah. Qarqamadis salat, Qarqamadis salat. Allah Akbar, Allah Akbar. Akbar. La ilaha illallah yeah. Dia pun dah pandang bini dia Bini dia kata Dah cakap siang tadi Hancur Sekali dia tanya bapak mentua dia Ayah Siapakah yang akan jadi imam mana mana ni? Bapak mentua dia kata Berapa ramai jantan dalam rumah ni? Bukankah kau salah orang berjantan ni? Kalau dah aku azan, kau lah jadi imam. Dia pun pergi ke depan. Bapa mentua dia dekat belakang. Isteri dengan... Isteri dengan mak mentua mak, dekat belakang. Mak mertua. Mak, mer, mak mertua. Dia punya berdebar ni jadi imam. Bung. Bung. Habislah aku. Allah. Wah, Senyap. Senyap tak berbunyi. Semua maghrib. maghrib. Lima minit tak bunyi, sepuluh minit tak bunyi, lima belas minit tak bunyi. Bapak betul tu. Allahu Akbar. Dia betul. Hei. Apa tu? <laughs> Nervous. Nervous. Apa? Duduk belakang. Dia pula duduk belakang. Dia tunjuk dekat bini dia. Saya lupa-lupa ceritanya bapak ni. Lama banget cuy ini. Allahu Akbar. Oh, bapaknya gantikan bapak ya. Bapak eh? mentua dia nak cuba menantu dia. Boleh tolong dia ke tidak? Dia buat-buat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Malik. Malik. Dia suruh menantu dia tolong. Sambung. Mali, Menantu ni. Apa kau nak orang tuan mandi, mandi, mandi. Dia tak faham lah. Malik. Lepas tu isteri dia dekat belakang cuit pinggang suami dia. Niki ya Aduh. Bapak pun tu Hmm, tahu je. Maliki yaumid din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walabbali. Ish merduh suara ustaz cik Amin. Kuat menantu dia amin. Kali ni dia nak cuba surah paling pendek sekali. <laughs> dia minta tolong tak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Inna. A- <laughs> Inna. A- Inna. A- <laughs> Menantu kat belakang. Tadi mali ni nak pula. Aduh. Inna a isteri cocok dengan saya lagi. Uh, abang tak tahu yang ni. Langsung mak mentua dia sebelah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah inna a tak tahu. Ha ha ha. aduh, aduh punchline-nya. Plot twist aja. Inna inna lillahi. aduh, langsung pening kepala gue cuy. <coughs> tu sebab kena belajar faham sebagai ketua keluarga kena belajar kemudian ada satu kisah lagi kita ni nak cari menantu ni jangan terlampau nak mementing ada satu kisah Husam bin Nuh dia ada seorang hamba Husam bin Nuh ni orang kaya dia ada seorang hamba namanya Mubarak Mubarak ni hitam betul lagi hitam dah Samsul Demat. Gelap ke Samsul Demat? Putihlah. Kan. Tadi saya lalu tadi saya dengar je orang ngumpat saya. Tapi saya maafkan. Tingginya, tingginya. Salah ke aku tinggi? Jangan layan aku seperti OKU. Aduh. Kan tingginya Samsul Debat ni kata. Tunggu dulu cuy, aduh. Ini ini gara-gara gara-gara ini nalilai tadi cuy, aduh. Gue kalau kelakar macam ni lama terniang niang cuy, aduh. Saya petang tadi pun makan berhenti dekat saya makan nasi lalap tu. Ada yang tegur saya. Ah, ah Ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang ke? Adi Putra. Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Kecil hati saya. Dia boleh salah lah? Tapi tak apalah. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk ke toilet tadi saya tengok. Teman mana yang sama tu? Kan? Hmm. Ya, tapi itu sebabnya kisah tadi Husam bin Noh, dia ni mubarak ni hitam legam betul. Memang hitam berkinat. Metalik. <laughs> hitam buram. Jadi, Husam bin Noh ni dia punyalah dia jaga ni. Dia pesan dekat ni mubarak ni, wahai mubarak. Aku nak cari seorang menantu. Aku nak cari menantu. Maka kata mubarak, kalau kau nak cari pertama, jangan kau cari hanya berdasarkan rupa parasnya sahaja. Kerana itu, ah oh, memeh meh duduk depan. Boleh boleh boleh boleh silakan. Oh, kejap lagi ada naik atas pentas kan ni. Saya hari itu ya. ceramah dekat satu pusat dakwah di Negeri Sembilan. Dah penuh dekat bawah. Sebelah saya pun ada. Eh, nak ah, kita sebelah Ustaz. Okey eh. Okay. Ya Allah, ramai betul malam ni. Maknanya Tuan Haji, kita kena buat tempat lagi besar lagi eh kita buat lagi besar lagi ya Allah dekat atas terima kasih lah semua nak tengok Samsul Bak ya terima kasih banyak eh Jangan lupa banget. sekarang subscribe YouTube Samsa Debat TV. Cuba. YouTube dah subscribe belum? Sudah. Ah, subscribe. Hari tu minggu lepas saya minta maaf. Minggu lepas Ramai yang tak dapat tengok YouTube saya sebab YouTube saya kena hack. Ya, betul. Ha, tapi alhamdulillah dah dapat balik. Terima kasih doa semua. Eh? Okey, sambung cerita tadi. Dia kata jangan kau tengok berdasarkan rupa sahaja. Kerana itu perangai orang <clears throat> Nasrani. Ha. Hmm? Orang Kristian dia suka cari yang cantik-cantik aja. -cantik yang kedua, jangan semata-mata kerana keturunan. Sebab itu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni nak keturunan nak sama macam dia je. Ketiga, jangan kau cari orang-orang tu semata-mata kerana harta dunia. Kerana itu tandanya kamu ini gila dunia. Habis nak cari yang macam mana? Kata Husam bin Nuh. Kalau kau nak cari, kau carilah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. <clears throat> Jadi Husam bin Noh pun cari, cari, cari, tak jumpa. Akhirnya kata, macam ni lah Mubarak. Kau ajalah kahwin dengan anak aku. Wah. Walaupun mukanya hitam. Tapi dia, dari segi amanahnya, dari segi ketakwaannya kepada Allah, sangat tinggi. Sebagai contoh, pernah satu ketika, Husam bin Noh dia nak pergi outstation. Nak keluar daripada tempat dia. Kau tolong jaga ladang buah aku ni aku nak outstation 3 bulan aku nak keluar baik tuan selepas 3 bulan dia balik wahai mubarak ya tuan kau tolong petik 3 biji buah yang paling manis kau bagi dekat aku hmm? dia pun ambil keletak keletak keletak bawa bagi makan yang pertama masam makan yang kedua pun masam asin an apa dan yang ketiga, Cuk, mungkin masam. yang ini manis. Makan yang ketiga pun masam. Apa engkau ni Mubarak? Tiga bulan aku bagi kau jaga ladang buah aku ni. Takkan kau tak tahu mana manis, mana masam? Kata Mubarak, demi Allah. Kau pesan dekat aku hari tu suruh jaga ladang buah. Kau tak pernah suruh aku rasa. <laughs> Benar. Benar sih. Nak tunjuk macam Benar. itulah amanahnya Mubarak jaga ladang buah. Cuma kalau kita <laughs> Dia minta jaga ladang Jaga dusun durian <laughs> Beda cerita Tolong cerita sikit Macam mana cara kau jaga ladang dusun durian Beda udah Silap-silap Brih jatuh Kebetulan ada yang gugur ha. Buat balik meh, meh, meh, makan sesama meh, makan sesama Dia tak perasan pun ambil sebiji dua Betul tak? Itu bezanya itu yang ada satu tu jangan kita tanya pasal dunia jangan bagus ceritanya tadi ini cari menentu kau kerja mana saya kerja dekat uh, eh, majlis daerah kudat Masjid. gaji berapa kereta ada kereta uh kereta apa kau bawa uh duniawi banget harta apa kena ni kereta bapa kau ke kereta kau semua tanya soalan dunia Nah betul. cuba lepas ni kita tukar uh, baiklah sila baca surah Al-Fatihah Boleh. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Buat tu berpatihah tu. Kan? Cuba azan sikit. Ya, Pak cik nak tanya, semayang jenazah berapa rakaat? Satu. Uh, semayang jenazah ada dua rakaat. Rakaat pertama tujuh kali takbir. Itu semayang raya gila. Gila-gila. sedua yo. ini, ini baru pertama kali saya dengar ini cuy. sangka je. Korang dengar baik-baik ya. Korang dengar. Korang dengar baik-baik. Sila baca surah Alhamdulillah, fatihah Auzubillah minasyaitan rajim. Tu berfatihah tu. Kan? Cuba azan sikit. Pakcik nak tanya, semayang jenazah berapa rakaat? uh, sebelum jenazah ada dua rakaat. Rakaat pertama tujuh kali takbir. Itu semua yang gaya gila dia kata macam. Auji ah, macam tu kena test betul-betul. Kan? confused. je. Itu yang sekali itu datang. Kan? Datang. Datang tiga orang budak nak dekat anak dia. Tak apa. Saya nak tanya, nama kamu siapa? Nama Kan ini gua enggak tahan cuy aduh. kayak terjepit Kayak terjepit. Kenapa Ustaz kena <laughs> Keras banget perut gua Nama saya Ahmad Duha cik. Kamu baca surah Duha Bismillahirrahmanirrahim Waktuha Walaili iza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى sampai habis bagus kamu nama siapa? Nama saya Anas Pak Cik. Kau membaca surah Anas. Senyum budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Sampai ambil. Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. <laughs> Matilah aku. Kenapa lah, bapak aku bagi aku nama Yasin ni ya Allah. Allah. Apalah akal aku ni ya Allah. Ha, kamu nama siapa? Terus terang pak cik. Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Kul Allah Wahad. <laughs> Melampau. Membohong teruk sangat. Aduh. Mau pingsan gua. Sakit banget perut gue cuy Sumpah. Ada Udah mus Jangan sampai saya mau menangis ini cuy Kenapa <laughs> Kelakar sangat Lagi panjang nak nama gelaran Berenama betul Melampau betul ini nama saya si mak ayah panggil ku Allah wahad. Ah, macam mana? Allah wahad. Yang tu panggil dia. Janganlah menipu macam tu. Kan. Tak apa. Tergelak pakcik tu. Tak apalah. Saya tak suruh kamu baca Yasin. Tak apalah. Kamu baca surah Fatihah. Pakcik nak dengar Fatihah kamu. Oh ya pakcik? <laughs> Maaf pakcik. Takut. Kata. Iya. Sebenarnya nak bahagia ni ada lima kunci. Kunci yang pertama. Kunci rumah. Kunci yang kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci yang kelima, kunci spek. Apa maksud pertama kunci rumah? Sistem ke rumah tangga kita dengan sistem Islam. Itu kunci rumah. Pagi kejut suami subuh. Abang. Bangunlah subuh. Abang kalau macam tu lah cara kau kejut sudahnya dua-dua tak sembuh kau mengejut ke mengajar <laughs> mengajak susah sangat nak bangun ustaz kejut dia seolah-olah rumah terbakar bangun bang api mana api terbakar api neraka tu api neraka Allah takut aku Cuma, iya suami kadang-kadang bila isteri kejut yeah, isteri kejut bangun dia terus basuh muka tu ambil wuduk tu nak jadi imam anak semua ada belakang isteri belakang sekali dengan tak segarnya anak pun dah bahan bapak pun cakap apa <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Patut senyap. Tidur. Yang anak kat belakang, pahala senyap nampak. Yang isteri kat belakang, dah membuta. membuta. Langsung isterinya bagi signal. Ha-ham! Walau. Dah habis patihara. Dah cubalah kita bangun. Sakit banget perempuan cuy. Okey cuy, ah, saya saya menenangkan ini dulu cuy ya. Saya ah, saya enggak bisa uh, ini cuy terlalu aduh <laughs> berlebihan waduh perut saya terkancing cuy saya kalau ini res apa responnya aduh terkancing cuy jadi mohon maaf ya <laughs> mohon maaf oke kita lanjut <clears throat> ini sudah sudah berapa menit ya saya <laughs> saya tenangkan ini cuy perut ini bila istri kejut gosok gigi basuh muka mandi shampoo bubuh sabun, badan wangi-wangi Lepas tu bila dah siap terkeluar Istau fakum lurus harapak kam saf Umat sedi bapak tu Semua dah sedia? Dah bah Allahu Akbar Ada gemak Anak kat makan, wuih ada gemak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 Isteri kat belakang dalam mati Suamiku Sampai habis tu Walau Suara Ustaz merdu ya Anak Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> makna kalau kau sar itulah anak kat belakang dah dah anak dah tahu inna inna ataina kul wallah inna ataina kul wallah okeylah tu tak ada masalah cuma sekali tu kalah kan isteri pun cakap abang tu sekali tukarlah ayat lain inna ataina 30 tahun dah kita kahwin bang Ina atau Ina daripada dulu. Tak berhenti ada. Iyalah, malam ni abang tukar. Alip Malam tu maghrib bertukar. Alif Lamin. Sampai walafalin amin. Alif, Lamin. Kau tersenyap. Huh. Isteri berdebar Apalah ayat malam. Apalah ayat malam. <laughs> Yasin. panjang malam ni. Pendek salah, panjang salah. Apa lah panjang sangat Alam ni. Yasin. Yasin. <laughs> Yasin. Oh Yasin. Yasin. Allahu Akbar. Apa pendek sangat, bang? Baru hari pertama satu ayat. Besok tukar ayat lain. Bila dah habis semayang, <laughs> zikir sama-sama. Ya. Ya. aduh aduh ini ini sudah saya kayaknya menyerah cuy aduh ini tertawa menderita ini namanya cuy di mancari arzullah wal amal akhir wa zakarullah kasira siapa nak rahmat Allah nakkan hari akhirat maka ingatlah Allah banyak-banyak zikirlah pula subhanallah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. Waktu doa. Al-Fatihah. Dia punya doa sebiji macam imam-imam dekat masjid ni. Astaghfirullah. Uh, oh, Okey, Cik. Oke cuy, nah, eh, saya akan lanjut uh, part keduanya cuy ya. Eh, saya akan lanjut part keduanya walaupun ini belum sampai pertengahan tapi jujur aja cuy ya. Perut saya sakit banget, saya akan istirahat 1 atau 2 jam ya. Baru saya akan lanjut part keduanya cuy. Insya Allah saya akan mengabulkan ini. Saya akan uh, menghabiskan ini cuy ya. Tak, tak, tahu kenapa video kali ini tuh apa namanya kayak kelakar banget menurut saya ya. Saya nggak tahu menurut koran seperti apa tapi menurut saya ini kelakar banget. Mohon maaf banget ya kalau memang saya berlebih berlebihan atau bagaimana cuy. Ya begitulah saya cuy kalau uh, tertawa berlebih pasti bertingkah yang apa ya nggak bisa dikontrol gitu cuy ya. Koran bisa paham lah cuy ya. Orang yang sudah mengenal Andy dari lama lagi cuy pasti tahu lah bagaimana Andy kalau mereaksi sesuatu itu pasti berlebih lah kayak lebay tapi ya begitulah saya cuy ya mohon maaf sekali lagi cuy ya kalau memang uh, video ini uh, menurut koran tak baik koran skip saja lah cuy ya <laughs> koran skip dan memang jujur aja sakit banget kepala gua sakit perut dan kepala gua cuy ya insya Allah saya akan lanjut cuy ya part keduanya saya akan lanjut secepatnya dan hari ini cuy oke saatnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye ah.